حمص إحدى المشافي الميدانية 11/4/2012 هذا الطفل هو آه، أحد ضحايا آه، مهلة كوفي عنان سقطت قذيفة آه، على منزله مما أدى إلى استشهاد والدته على الفور هذا الطفل البريء أصيب بشظايا في الساق اليسرى مما أدى إلى إصابته في الكسر في هذه المنطقة وأيضا في اليد اليمنى منطقة الساعد والأنشاط اليمنى هذا الطفل البريء ذنبه أنه كان يلعب في أرض بيته وأثناء لهوه مع أمه سقطت هذه القذيفة مما أدى إلى استشهاد والدته على الفور نناشد الله لم نعد نناشد أحد لا نريد أن نناشد أحدا سنناشد الله لنا الله وليس لنا غيره حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وهذا المسن وهذا الأخ المسن عمره يتجاوز الستين سنة كان في منزله وهنالك إصابة في منطقة الكتف الأيسر نتيجة سقوط صاروخ على منزله هؤلاء هم الإصابات المجرمة التي يبحث عنها النظام نقول لبشار الأسد أن أن 23 مليون أن 23 مليون مستعدون لتقديم دمائهم حتى ننال حريتنا حتى ننال حريتنا يا بشار الأسد حتى ننال حريتنا حسن الله ونعم الوكيل يا رب خذ من دمائنا ما شئت فالحرية قادمة إن شاء الله فالحرية قادمة لشعب سوريا شعب سوريا الأبي هذا الطفل سيعيش في زمن الحرية هذا الطفل سيعيش في زمن الحرية غير الحرية التي عشنا نحن وآبائنا في زمن حافظ وزمن هذا الذي يدعو نفسه رئيسا زمن بشار